درود همراهان انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست و در خدمت شماییم با یکی دیگر از درس های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن و در این درس در خدمت شماییم با درس چهار از سری درس های ساختارهای پرکاربرد انگلیسی در مکالمات و در انگلیسی روزمره دوستان توجه داشته باشید اگر این کلیپ رو به صورت اتفاقی دارید میبینید با subscribe کردن و فشردن آیتم notification میتونید جز اولین نفراتی باشید که کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن به محض انتشار یافتن به دست شما برسه و از اونها مطلع بشید تا بتونید از اونها برای یادگیریتون استفاده بکنید در این درس میخواییم بپردازیم به ساختار I am به علاوه یک فعل ببینیم که به چه صورت استفاده میشه از این ساختار و این ساختار چه کاربردی در انگلیسی داره توجه داشته باشید دوستان روش تمرین در این کلیپ خدمت شما تقدیم شده پس اگر واقعا میخواید یاد بگیرید فراموش نکنید طبق این روشی که خدمتتون بیان شده تمرین کنید تا بهترین بازدهی رو از این کلیپ و این کلاس آموزشی داشته باشید بسیار خوب بپردازیم به ساختار I am به علاوه فعل در انگلیسی I am learning English. I am learning English I am یعنی من هستم به علاوه یک فعل در حالت آینجی فعل در حالت ing مثلا چه فعلی مثلا فعل learn learn یعنی یاد گرفتن learning یعنی در حال یادگیری I am به علاوه learning برای بیان حال استمراری استفاده میشه و اشاره میکنه به کاری که شما دارید انجامش میدید و این کار یک مدت زمانی رو به خودش اختصاص داده یعنی به صورت ویژه در اینجا I am learning یعنی من دارم یاد میگیرم آقا چی یاد میگیری؟ English English یعنی زبان انگلیسی I'm learning English من دارم انگلیسی یاد میگیرم و همونطور که دارید توجه میکنید یادگیری انگلیسی یک مدت زمانی رو به خودش اختصاص میده و شما مدتی رو درگیر یادگیری هستید به همین خاطر از زمان حال استمراری استفاده میشه و این ساختار یعنی I am به علاوه learning به این زمان اشاره داره پس جمله و عبارتمون اینه برای اینکه یاد بگیریم یک بار برای همیشه و به ذهنمون بسماریم در قسمت کامنت می نویسیم I am learning English من دارم انگلیسی یاد میگیرم I'm learning English I'm learning English I am texting a message I'm texting a message. I am بلوی فعل در حالت ing کاری است که تداوم داره استمرار داره حال استمراری تکست یعنی متن و تکستینگ یعنی در حال متن تبادل کردن مثلا مسج فرستادن I'm texting یعنی من دارم یه تکست میفرستم یا یک مسج میفرستم I'm texting a message مسج یعنی پیام I'm texting a message من دارم یک پیام می نویسم یا دارم یک پیام می فرستم. دوستان در مورد تلفظ مسج دقت بفرمایید خیلی یا میسیج یا مسیج یا مسیج یا همچین تلفظ هایی رو بیان می کنند. بسیاری از زبان آموزا اشتباه تلفظ کنند. اما تلفظ درست مسج مسج یعنی پیام I'm texting a message من دارم یک پیام میفرستم I'm texting a message. I'm texting a message. I am dancing. I'm dancing. I am برای بیان ساختار حال استمراری و به این شرط که بعدش یک فعل در حالت آینجی بیاد و در اینجا فعل دنس یعنی رقصیدن و دنسینگ در حالت آینجی I'm dancing یعنی من دارم میرقصم و توجه بفرمایید تلفظ dancing پس دانس نیست دنس I'm dancing من دارم میرقصم I'm dancing I'm dancing I am exercising. I'm exercising. Exercise یعنی تمرین بدنی کردن. I'm exercising یعنی من دارم تمرین بدنی میکنم. مثلا ورزش میکنم. تمرین بدنی میکنم که ازولات بدنیم رو تقویت بکنم. آقا خیلی خوبه که شما تقویت میکنید ازولات بدنیتون رو. اما برای تقویت عضلات زبانی و دهانی که از اونها برای بیان جملات انگلیسی میخوایم استفاده کنیم چیکار کنیم الان خدمتتون عرض میکنیم بدون شک برای مهارت و زبدگی برای بیان و جملات انگلیسی شما باید عضلات زبانی و تو رو تقویت کنید خیلی از زبان آموزا میگن آقا ما خیلی لغت بلدیم خیلی جمله بلدیم ولی وقتی که موقعیتش پیش میاد جلوی یک نیتیو قرار میگیریم یا در موقعیت قرار میگیریم که میخوایم حرف بزنیم یه دفعه همه چی متوقف میشه مغزمون یاری نمیکنه نه عزیز دلم مغز شما یاری میکنه شما عضلات زبانی و دهانیت آماده بیان یک جمله یا یک عبارت انگلیسی نیستن پس چی کار بکنیم باید تمرین کنید یه چیز مشخصه همونطور که اکسرسایز میکنید تمرین بدنی میکنید عضلات زبانی و دهانی رو باید تقویت کنیم چجوری همینطوری که الان دارید تمرین میکنید شک نکنید شروعش همین عبارت ها و همین جملاتی که هستن که در این درس داریم خدمت شما تقدیم میکنیم چجوری تمرین کنیم آقا هر جمله و هر عبارتی که داریم خدمت شما بیان میکنیم رو سعی کنید همراه با این کلاس آموزشی و این درس بیان بکنید با صدای رسا خیلی هم خوب وقتی که با صدای رسا تکرار کردیم چی کار کنیم صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید چرا چون شما باید در جایگاه مربی خودتون قرار بگیرید و ببینید که آیا دارید درست تلفظ میکنید یا اشتباه تلفظ میکنید یادگیری انگلیسی غیر از معلم که همین درس ها برای شما معلمه نیاز به یک مربی داره مربی یا استاد یا مربی شماست که شما رو اصلاح میکنه یا همین کلیپ های آموزشی میتونن نقش مربی شما رو داشته باشن اگر یه مقدار هوشمندانه بهش نگاه کنید پس قرار بر این شد که ها و جملات رو با صدای رسا تکرار کنید و صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهاتتون رو رفع بکنید عزیزان ما روش اصولی و علمی یادگیری رو خدمت شما بیان میکنیم بقیهش دیگه دست خودتونه ببینیم چقدر واقعا جدی میخواید یاد بگیرید خب جمله و عبارتمون اینه با هم مینویسیم و تکرار میکنیم I'm exercising من دارم تمرین بدنی می کنم. I'm exercising. I'm exercising. I am eating lunch. I'm eating lunch. I'm eating یعنی من دارم می خورم. در حال خوردنش هستم خوردن چی؟ Lunch. نهار I'm eating lunch من دارم نهار خورم. I'm eating lunch. I'm eating lunch. I am drinking water. I'm drinking water. I'm drinking یعنی من دارم می نوشم. Drink یعنی نوشیدن و water یعنی آب. I'm drinking water. من دارم آب می نوشم انگلیسی مثل آب خوردن بله البته اینه اصطلاح آب رو می نوشن ولی ما در انگلیسی مثل آب خوردن انگلیسی رو مثل آب نوشیدنی یا آب خوردنی خدمت شما تقدیم کنیم به راحتی میتونید انگلیسی یاد بگیرید فقط کافیه یک کم تمرین کنید دوستان ما تاکید کنیم که هر عبارت و هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید دلیلش چیه دلیلش اینه که اعتماد به نفس شما بره بالا برای اینکه شما شما وقتی که جسارت بیان یا نوشتن یک کامنت رو داشته باشید و این جربوزه و این جسارت رو در خودتون تقویت کنید باعث میشه که در دنیای واقعی هم از بیان یا ابراز یک جمله یا یک عبارت حراس نداشته باشید و بتونید این کار رو انجام بدید پس خیلی مهمه که هر جمله و هر عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید و البته با صدای رسا تکرار کنید و صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید جمله و عبارت اینه با هم می نویسیم و تکرار می کنیم I'm drinking water من دارم آب می نوشم I'm drinking water. I'm drinking water. I am brushing my teeth. I'm brushing my teeth I'm brushing یعنی من دارم فرچه میزنم brush یعنی فرچه زدن یا مسواک زدن I'm brushing من دارم فرچه میزنم یا دارم مسواک میزنم چیو my teeth تیث یعنی دندان ها و توث یعنی یه دونه دندان جمعش میشه تیث I'm brushing my teeth من دارم دندان هایم را مسواک میزنم I'm brushing my teeth I'm brushing my teeth I am driving to work I'm driving to work I am driving یعنی من دارم رانندگی می کنم drive یعنی راندن یا رانندگی کردن I'm driving یعنی من دارم رانندگی می کنم به کجا to به work work یعنی کار کردن و در اینجا منظورش محل کاره I'm driving to work من دارم به سمت محل کارم یا کارم رانندگی می کنم آقا پس مراقب باش اتفاقی نیفته آرزوی سلامتی برای شما داریم عزیزان برای یادگیری خودتون برای رشد اعتماد به نفستون و رشد تبهر و مهارتتون همین جمله و همین عبارت رو و البته کل جملات این درس رو و این کلاس رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسات تکرار کنید I'm driving to work من دارم به سمت کار رانندگی می کنم I'm driving to work I'm driving to work. I am crying. I'm crying. Cry یعنی گریه کردن و crying حالت ing فعل cry I'm crying یعنی من دارم گریه میکنم دلیلش میدونی چیه چرا گریه میکنی برای اینکه وقتی بهت گفتم تمرین کن در قسمت کامنت شرکت کن با صدای رسا تکرار کن این کار کار نکردی و وقتی که جلوی یک نیتیو قرار میگیری یا وقتی که در یک مصاحبه کاری یا مصاحبه دانشگاه یا وقت سفارت میری میخوای انگلیسی صحبت کنی همه چی متوقف میشه همه چی هنگ میکنه در ذهنت آقا گریه نکن در تمرینات شرکت کن جمله و عبارت اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم I'm crying من دارم گریه می کنم I'm crying I'm crying I am writing a letter I'm writing a letter I'm writing یعنی من دارم می نویسم فعل write یعنی نوشتن I'm writing یعنی من دارم می نویسم آقا چی می نویسی؟ A letter letter هم معنی حرف رو میده و هم معنی نامه I'm writing a letter من دارم یک نامه می نویسم I'm writing a letter I'm writing a letter I am typing an email. I'm typing an email. I'm typing یعنی من دارم تایپ میکنم فعل تایپ یعنی تایپ کردن و typing حالت ing ش I'm typing یعنی من دارم تایپ میکنم خب خیلی هم خوب چی تایپ میکنی؟ an email یک ایمیل آقا چرا گفتی an email؟ نگفتی a email؟ این یک قاعده و یک قانونه اگر کلمه ای که بعد از article قرار بیاد حرف اولش صدادار گفتاری باشه مثلا در اینجا ایمیل حرف اول E چون یک حرفیه که صدادار گفتاریه برای راحتی بیان دیگه نمیگن ای ایمیل ببینید میشه ای ایمیل سخته دیگه برای اینکه راحتتر تلفظ بشه در انگلیسی این ساختار رو داریم پس انگلیسی خیلی ساده است نه an email یک ایمیل I'm typing an email من دارم یک ایمیل تایپ می کنم I'm typing an email I'm typing an email I am cooking dinner. I'm cooking dinner. I'm cooking یعنی من دارم میپزم من دارم تبخ میکنم. cook یعنی پختن یا تبخ کردن و کوکینگ حالت شه I'm cooking dinner dinner یعنی شام آقا شام چی داریم؟ I'm cooking dinner من دارم شام میپزم I'm cooking dinner I'm cooking dinner I am combing my hair I'm combing my hair I'm combing یعنی من دارم شونه میزنم comb فعل یعنی شانه زدن combing در حالت ing و همونطور که متوجه شدید بیش ناخاناس و سایلنته I'm combing یعنی من دارم شونه میزنم چی رو؟ My hair موام رو موهایم رو ما در فارسی میگیم موها ولی در انگلیسی مو برای مثلا موی سر جمع بسته نمیشه و گفته میشه hair I'm combing my hair یعنی من دارم موهایم را شانه میزنم I'm combing my hair I'm combing my hair I am hanging a picture I'm hanging a picture hang یعنی آویزان کردن و hanging حالت آینجیش I'm hanging یعنی من دارم آویزان کنم. چی رو؟ A picture یک تصویر I'm hanging a picture من دارم یک عکس آویزان کنم. I'm hanging a picture I'm hanging a picture I am walking in the park I'm walking in the park I'm walking یعنی من دارم قدم میزنم walk یعنی قدم زدن و walking حالت آینجیشه I'm walking یعنی من دارم قدم میزنم خب به سلامتی کجا in the park Park که یعنی پارک the T-H-E اشاره میکنه به اون پارک مشخص که داره در موردش صحبت میکنه I'm walking in the park. من دارم در پارک قدم میزنم. همونطور که داری قدم میزنی فراموش نکن برای یادگیری و برای تمرینت و برای افزایش اعتماد به نفست جملات و عبارت هایی که در این درس داریم خدمت شما تقدیم میکنیم رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا حتما تکرار بکنید تا خوب یاد بگیرید. I'm walking in the park. من دارم در پارک قدم میزنم. I'm walking in the park. I'm walking in the park. I am talking to you. I'm talking to you. I'm talking یعنی من دارم حرف میزنم. Talk یعنی حرف زدن. I'm talking یعنی من دارم حرف میزنم. با کی؟ To you. با تو I'm talking to you من دارم با تو صحبت میکنم دوستان توجه داشته باشید حرف اضافه تاک همواره توه یعنی I'm talking to با یکی I'm talking to you یعنی من دارم با تو صحبت میکنم و حالا که ما داریم با شما صحبت میکنیم عزیزان فراموش نکنید که تمرین کردن طبق روش درست بسیار مهمتر از منابع آموزشیه پس برای یادگیری خودتون در قسمت کامنت بنویسید عبارت ها و جملاتی که در این درس داریم خدمت شما تقدیم میکنیم و با صدای رسا تکرار کنید جمله و عبارتمون اینه I'm talking to you من دارم با تو صحبت میکنم I'm talking to you I'm talking to you I am reading a book. I'm reading a book. read یعنی خواندن و reading حالت آینجیشه I'm reading یعنی من دارم میخونم باری کلا چی میخونی؟ a book یک کتاب I'm reading a book من دارم یک کتاب میخوانم I'm reading a book I'm reading a book I am frying an egg I'm frying an egg I'm frying یعنی من دارم سرخ میکنم fry یعنی سرخ کردن و frying حالت آینجیشه I'm frying یعنی من دارم سرخ میکنم چی؟ an egg egg یعنی تخم مرغ An یعنی یک گفتیم که آرتیکل an به این دلیل استفاده میشه که حرف اول از کلمه بعدیش که میخواد بیاد اگر صدادار گفتاری باشه یعنی a در egg به همین دلیل از آرتیکل an به جای a استفاده میکنیم I'm frying an egg من دارم یک تخم مرغ سرخ میکنم یا میپزم I'm frying an egg I'm frying an egg I am preparing a delicious food I'm preparing a delicious food. I'm preparing یعنی من دارم آماده می کنم prepare یعنی آماده کردن و preparing حالت آینجیشه I'm preparing یعنی من دارم آماده می کنم چی؟ A. یک delicious delicious یعنی خوشمزه food غذا a delicious food یعنی یک غذای خوشمزه I'm preparing a delicious food من دارم یک غذای خوشمزه آماده می کنم I'm preparing a delicious food I'm preparing a delicious food I am working in this company I'm working in this company. I'm working یعنی من دارم کار میکنم in در this in company. company یعنی شرکت. In this company یعنی در این شرکت. I'm working in this company. جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم I'm working in this company من دارم در این شرکت کار می کنم I'm working in this company I'm working in this company I am shopping in the mall I'm shopping in the mall I'm shopping یعنی من دارم خرید میکنم وای وای وای خانوما دارن خرید میکنن شاپ یعنی خرید کردن و شاپینگ یعنی حالت آینجیش یه کاری استمرار داره I'm shopping من دارم خرید میکنم کجا in the mall مال یعنی پاساژ یا مال مرکز خرید in the mall ایش اشاره میکنه به اون پاساژ مشخص که گوینده و شنونده میدونن منظور کدوم فروشگاه یا کدوم پاساژ یا کدوم مرکز خریده in the mall در اون پاساژه I'm shopping in the mall من دارم در پاساژ خرید میکنم I'm shopping in the mall I'm shopping in the mall I am coming to your place.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 I'm thinking about you all the time I'm thinking یعنی من دارم فکر میکنم تلفظ think think یعنی فکر کردن و تلفظش رو دقت کنید th رو وقتی میخواید تلفظ بکنید زبونتون پشت دندونهای بالاتون باشه و بگید سه یا مثلا بگید یا مثلا اینجوری think و در مورد تلفظ آی در اینجا که به صورت ای e میاد دقت بکنید که بین ای e و ا e باید تلفظ بشه یعنی بشه think thinking thinking پس نگفتم thinking یا نگفتم thinking یا نگفتم sinking thinking I'm thinking I'm thinking من دارم فکر می کنم about درباره you شما یا تو all همه the time زمان all the time یعنی کل وقت کل اوقات I'm thinking about you من دارم به تو فکر می کنم all the time کل وقتم رو بیچاره شدیم رفت طرف عاشق شده I'm thinking about you all the time من کل وقت را دارم در مورد تو فکر می کنم I'm thinking about you all the time. I'm thinking about you all the time. به و به آفرین بر شما که خیلی جدی دارید تمرین میکنید و این سری از درس ها رو دارید دنبال میکنید کانال انگلیسی مثل پردن رو دنبال میکنید و به صورت جدی در راه یادگیری و رشد خودتون دارید گام برمیدارید عزیزان دل اشقا خوشگلا خوشتیپا فراموش نکنید اگر واقعا میخواید یاد بگیرید هر جمله و هر عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید نوشتنش چرا مهمه برای اینکه اعتماد به نفستون میره بالا آقا شما تا تمرین نکنید نمیتونید در دنیای واقعی خودتون ابراز کنید راه تمرینش همینه از همینجا شروع کنید از یه جمله ساده از یک عبارت ساده اگر اشتباه کردید اوکی هیچ مسئله نیست ما متن رو داریم به شما نشون میدیم چک بکنید اگر اشتباه داشتید دوباره اصلاحش کنید و وقتی که دارید تمرین میکنید حتما از روی جملات و عبارت ها با صدای رسا بخونید و صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید اگر اشتباه یا اشکال داشتید اون رو رفع کنید روش طبیعی یادگیری توسط یک کودک گوش میده بیان میکنه اگر اشتباه گفت اصلاحش میکنه چیزی است که داره اتفاق میفته در دنیای واقعی و شما هم به همین راحتی و به راحتی انگلیسی مثل آب خوردن میتونید انگلیسی رو یاد بگیرید آنچه که وظیفمون بود رو گفتیم بقیهش دیگه با شماست آرزوی تندرستی خوشی خورسندی و صلح و آرامش براتون داریم در هر کجای دنیا که هستید و دوست دارید باشید